नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू दी मोनोटोशन तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं जावा 42 2.1 के ओनरशिप रिव्यू के बारे में और मेरे साथ है मेरा छोटा भाई दर्पण जो कि इस जिसने रिसेंटली ये बाइक खरीदी है और अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेगा आप सबके साथ एक्चुअल जो है जो भी एक्सपीरियंस है वो आप सबसे शेयर करेगा इसके पॉजिटिव नेगेटिव और क्या वो सेटिस्फाइड है इस बाइक से या फिर नहीं तो ये सब आप सबसे डिस्कस करने वाले हैं तो first of all Darpan thank you for coming on our channel hello every और uh, तो ये बाइक आपको कितने की पड़ी ऑन रोड ये मुझे दो तीस की दो लाख तीस हज़ार ऑन रोड इसमें मुझे दो साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिल गई अप टू पचास हज़ार किलोमीटर तक और two plus one plus two का फुल इंश्योरेंस मिल गया एक साल का कंप्लीट है और दो साल का थर्ड पार्टी है ओके और बाकी जो इसके थोड़ी बहुत एसेसरीज वगैरह कंप्लीट लगवा के वो सारा कुछ दो तीस का ऑन रोड पड़ गया कौन कौन सी एक्सेसरीज मिली है ये तो एक लेग गार्ड इसके हम्म। अंदर हम्म। एक वो फ्रंट लाइट वाली जाली मिल गई हम्म। एक ये बैक स्पोर्ट कैरियर मिल गया बस यही ओके और वारंटी कितने टाइम की बताई आपने वारंटी दो साल की तो कंपनी की तरफ से हाँ। आती है पच्चीस हज़ार किलोमीटर तक ओके और दो साल की एक्सटेंड हो गई है तो अब तो चार साल की वारंटी है पचास हज़ार किलोमीटर तक ओके ठीक है तो ये बताइए कि जैसे इस सेगमेंट में काफ़ी सारी बाइक्स आती है इस प्राइस रेंज में आ, हम बात करें रॉयल एनफील्ड की होंडा हाइनस की Royal Enfield Meteor new classic तो काफ़ी सारी बाइक्स आती है तो आपका जावा पे ही मन क्यों टिका जावा एक्चुअली रॉयल एनफील्ड तो काफ़ी टाइम से मार्केट में चल रहा है तो हम्म। वही एक सेम लुक देख देख के एक्चुअली की बंदा सोचता है कुछ नया होना चाहिए हम्म। तो इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा सुपीरियर लगा मुझे उन, उनके एज कम्पेरेटिव हम्म। अगर बुलेट के बिहाफ पे देखें या कुछ देखें तो वो मार्केट में काफ़ी टाइम से चलते हैं हम्म। तो ये कुछ नया तो कुछ नया ट्राई करने का मन करा तो सोचा कि जहाँ पे जाना चाहिए ओके और नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए ठीक है ठीक है तो बात करें राइड की तो इसमें इस बाइक में आपको वाइब्रेशन लगी नहीं एज कम्पेरेटिव बुलेट तो नॉर्मल बिल्कुल भी स्मूथली चलती है जैसे कि मेरे फ्रंट के पास बुलेट भी है तो वो जैसे साठ के सत्तर की स्पीड से ऊपर जाती है तो पूरा स्टेयरिंग वाइब्रेट पूरी बाइक में वाइब्रेशन इसमें ऐसा कुछ नहीं है अपना 100 110 तक नॉर्मल चलती है बिल्कुल स्मूथली चलती है सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है एवरीथिंग बहुत अच्छा चलता है ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है कंट्रोल बहुत अच्छा है हम्म। सारा कुछ अच्छा है मतलब अभी तक तो कोई ऐसी कमी लगी नहीं है मुझे तो यह वाइब्रेशन की बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे मेटोर और उसमें भी काफ़ी कम हो गई है न्यू क्लासिक में तो फिर भी आपका मतलब जावा का प्लान बना वही एज यूजल की बुलेट काफ़ी टाइम से चल रहा है काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं उसको पहले बुलेट भी था वो भी चला के देखा तो इस टाइम सोचा कि कुछ नया ट्राई करने का तो मैंने भाई को रिकमेंड भी किया था यार मीटोर देख लेते हैं क्लासिक न्यू क्लासिक अगर वो भी देख लेते हैं बट इसका मन था कि नहीं थोड़ा यूनिक कुछ हटके लेना क्योंकि मार्केट में क्लासिक बुलेट ये सब काफ़ी ज़्यादा आजकल कॉमन है तो देख देख के थोड़ा बोर हो गया था तो इसने हाँ। ये अपनी मतलब डिसीजन पे यही रहा कि जावा ही लेनी है तो अब बात कर लेते हैं राइट एंड हैंडलिंग की आपको राइट एंड हैंडलिंग कैसी लगी इस बाइक बिल्कुल नॉर्मल स्मूथली चलता है जैसे कि अगर सिंगल हैंड कंट्रोल भी बहुत अच्छा है कि अगर आप हाँ। अस्सी नब्बे पे जा रहे हैं तो भी सिंगल हाँ। हैंड पे कंट्रोल काफ़ी अच्छा है ये नहीं है कि हाँ एक हाथ से पकड़ा हो तो पूरा बाइक इम्बेलेंस चलेगा बैलेंस चलता है बिल्कुल स्मूथली चलता है एक हैंड कंट्रोल भी बहुत अच्छा वन हैंड कंट्रोल बहुत अच्छा है इसका ओके ठीक है और बात करें हम साइलेंसर की आपको जब आपने बाइक खरीदी थी आपको आवाज़ कैसी लग रही थी इस बाइक जब बाइक ली थी तब तो इसकी आवाज़ नॉर्मल थी हम्म। बहुत ज़्यादा नहीं थी ऐसे कह दूँ कि हाँ स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी नहीं हम्म। ऐसा कुछ नहीं था नॉर्मल थी हम्म। तो एक दो सौ दो सौ किलोमीटर चलाने के बाद मैंने एजेंसी में गया था कि मुझे इसकी थोड़ी सी आवाज़ में चेंज चाहिए चेंजेस चाहिए तो उन्होंने दो तरह की मतलब इसके एग्जॉस्ट में थोड़े से चेंजेस किए थे दो तरह की आवाज़ मुझे दिखाई थी एक थोड़ी सी भारी थी एक थोड़ी सी तीखी थी पर ज़्यादा थी तो जो मेरे को चॉइस आई तो मैंने उसके अकॉर्डिंग चेंज करवा ली थी अपनी अब थोड़ा बेटर है तो आपको क्या लगता है उन्होंने सिलेंसर में क्या किया था उन्होंने एक कोई अंदर पाइप्स थी पाइप्स हम्म। निकाल के और वहाँ पे एक छोटे छोटे आगे कोइंस टाइप वेल्ड किए हुए थे वेल्डिंग हम्म। की हुई थी तो वो गैस वेल्डिंग से उतार के हम्म। और वापस से वो पाइप डाल दी थी तो उसकी वजह से बहुत चेंजेस आ गई तो आप सुन सकते हैं जो लेटेस्ट साउंड है इसकी ये हमने मॉडिफिकेशन करा रखी है सिलेंसर में जो कोइंस ये बोल रहे हैं कि निकाले हैं कुछ वेल्डिंग का पार्ट जो निकाला है इस सिलेंसर से आप सुन सकते हैं इसकी वॉइस कि कैसे लग रही है और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि कैसे लगी आपको ये साउंड चलिए अब बात कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि हम सबके दिमाग में रहता है कि माइलेज क्या मिल रही है इस बाइक में माइलेज जैसे अभी तो मैंने अभी तक कोई सर्विस भी नहीं करवाई है जैसे अभी तक तो एक हज़ार किलोमीटर चली भी नहीं है तो जैसे फर्स्ट हम्म। इसकी सर्विस एक हज़ार किलोमीटर पर होती है तो अभी तक तो ज़्यादा तक तो मैंने देखा नहीं बट देखा जाए तो तीस से पैंतीस के बीच बीच तो अभी माइलेज दे रही है तो अभी उसके बाद सर्विस के बाद ओवरऑल पता चल जाएगा अभी क्या कुछ कर रही है क्या नहीं कर रही है क्योंकि अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है तो ऑब्वियस ही बात है अभी नई नई इंजन है तो हम्म। थोड़ा तो कम चलेगा ही एक बार तो बाकी कंपनी पैंतीस से चालीस के बीच में पैंतीस से चालीस के बीच में क्लेम करती है तो अभी तो तीस से पैंतीस के बीच में दे रही है ओके और बात करें हम थकावट की आपको चलाते हुए कभी ऐसा फील होता है कि यार कंफर्ट उतना अच्छा नहीं है थकावट होती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं फील हुआ अभी तक तो सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है और स्मूथली चलती है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाँ कोई छोटे मोटे झटके लग रहे हैं या कुछ ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है तो सस्पेंशन भी आपको अच्छा लगा सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है इसका ओके और सीटिंग कम्फर्ट की बात करें सीट कैसी लगी आपको सीटिंग कंफर्टेबल अगर कहें तो दो पर्सन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है अगर हम बात करें कि सीट छोटी है कि अगर तीन पर्सन हम्म। इजीली बैठ सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है हम्म। दो पर्सन इजीली बैठ सकते हैं दो पर्सन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है but no not more than two ठीक है और यहाँ मैं बात करूँ इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की तो, तो कैसी लगी आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसका एक छोटा सा मेजर इशू है कि ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी की ओर से काफ़ी कम है हम्म। कि छोटा सा अगर जैसे स्पीड ब्रेकर आ जाए तो उसमें काफ़ी तेज तो नीचे लग जाती है हम्म। और कोई हाइट हो तो तब भी नीचे लग जाती है ग्राउंड ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू बुलेट या उन बाइक्स के हम्म। तो कम है ग्राउंड क्लियरेंस तो ये एक मेजर इशू है इसका छोटा सा ओके okay. और यहाँ बात करें जब आपने गाड़ी चला ली है चालीस पचास किलोमीटर सौ किलोमीटर जब एक ही रन में हम चलाते हैं दस बीस किलोमीटर तो आपको लगता है कि जो है हीट ज़्यादा छोड़ रही है हीट चलते चलते में तो हीट नहीं है इतना फील नहीं होता बट जब थोड़ा स्लो होती है बाइक तभी एकदम से थोड़ा लगता है कि हाँ हीट आ रही है इंजन की तरफ से बट कंपनी की तरफ से रेडिएटर दिया हुआ है इंजन कूल एंड प्रोवाइडेड है कि उतना लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती हीटिंग हम्म। बट एक बार जब थोड़ा तेज़ चलने के बाद स्लो होती है जैसे सौ किलोमीटर चलाने के बाद जब स्लो होती है रोकते हैं तो एक बार हीटिंग छोड़ती है इंजन की तरफ से हीट आता है बट कुछ टाइम के लिए आता है वो उसके बाद थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज हो जाता है और इसका वेट आपको कैसे लगा बाइक का मतलब जल्दी हैंडल हो जाती है जैसे बुलेट काफ़ी हैवी है और बु, आ, बुलेट से थोड़ा सा कम है इसका वेट हम्म। तो इजी टू हैंडल है हम्म, हम्म। अगर आपका सोचे कि इसको उठाना बैठना इजीली है कोई एक सौ सत्तर किलो के जी के अराउंड कहती है कंपनी की इसका वेट है one seventy one seventy five तो बुलेट से तो दस पंद्रह किलो कम ही है ईजी है कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसका ओके तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी हेडलाइट की तो नाइट में आपको विज़न कैसा लगता है इसका नाइट विज़न अच्छा है काफ़ी लंबी लाइट है काफ़ी दूर हम्म। तक जाती है और इसका विथ भी बहुत ज़्यादा है पूरा रोड कवर करके चलती है अच्छा विज़न है लाइट का भी ओके और चलिए ये तो थे कुछ क्वेश्चन और बात कर लेते हैं आपको इस गाड़ी में सबसे अच्छा क्या लगा इसका कंट्रोल काफ़ी अच्छा है डिज़ाइन काफ़ी सुपीरियर है हम्म। बाकियों से थोड़ा हटके है हम्म। और ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है सिंगल हैंड कंट्रोल है कंफर्टेबल है हम्म, हम्म, हम्म। सब कुछ अच्छा है बस एक का क्लियरेंस छोटा सा मेजर इशू है ठीक है ब्रेकिंग भी आपको अच्छी लगी हाँ ब्रेकिंग एबीएस है तो काफ़ी अच्छा है मतलब एकदम मतलब जहाँ पे रोके तो हाँ, रुक जाती है बिल्कुल स्किड नहीं करते टायर बिल्कुल भी स्कीडिंग नहीं होती जहाँ ब्रेक लगाए वहीं डिज़ाइन की आपने बात करी कि जैसे कि काफ़ी सारे राइवल्स हैं होंडा आइनस है वो भी काफ़ी अच्छे दिखने में और रॉयल एनफील्ड भी है तो आपको डिज़ाइन में सबसे अच्छी यही लगी डिज़ाइन में सबसे अच्छी मुझे यही लगी बाकी सब ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये अभी हम्म। नया आया है हम्म। पहले 42 था 42 2.1 अभी कंपनी हम्म। ने लॉन्च किया है तो इसमें कलर वेरिएंट्स भी तीन है वाइट भी है रेड भी है ब्लैक भी है तो डिज़ाइन में देखा जाए तो मुझे यही पसंद आया बाकी एज कम्पेयर टू अदर्स तो ये थे पॉजिटिव अब बात कर लेते हैं कुछ कमियां जो आपको लगी हो इस बाइक में वो बताइए कमियां थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी ओके okay. जैसे कि छोटे मोटे जो हैं लगता है देखने में हाँ ओनर को कि हाँ ये चीज़ें हो सकती थी इंडिकेटर्स तो लगा रहे इंडिकेटर्स काफ़ी छोटे दिए हुए हैं साइज़ में एज़ कम्पेरेटिव थोड़ा सा ये साइड मिरर्स हैं हम्म, हम्म, हम्म। तो ये थोड़ा सा इनको यूनिक किया जा सकता था और बाकी तो ठीक ठीक है और और एक ग्राउंड क्लियरेंस जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि थोड़ा हो सकता था तो ये आपको कमियां लगी हाँ जी इतनी कमी तो कुल मिला के मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप इस मोटरसाइकिल से सेटिस्फाइड है या फिर हाँ, नहीं बिल्कुल सेटिस्फाइड तो है ही पैसे लगाए हैं तो सेटिस्फेक्शन <laughs> के लिए लगाए हैं तो वो तो उसमें तो कोई इशू नहीं है सेटिस्फाइड मतलब तो कोई आपको मदद मेजर बड़ा इशू नहीं मेजर बड़ा इशू नहीं लगा बस ये हाँ, नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा बस ये दो तीन जो छोटे छोटे इश्यूज हैं वो मैंने हम्म। आपको डिस्कस कर लिए हैं बाकी कोई इतना मेजर इशू नहीं है तो ये था जावा 42 2.1 का एक ओनरशिप रिव्यू और uh, जिसमें दर्पा ने बड़े अच्छे से अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस शेयर किया बाइक का अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइबर चैनल uh, को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा so once again Darpan thank you तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ so thank you guys for watching this video thank you जय हिंद